Assalomu alaykum olam tuvo obunachilari bugun sizlarga abdurahmoniy Mus'haf haqida ma'lumot beramiz. Bu Mus'haf kimlarga kerak degan savolga birinchi javob beradigan bo'lsak, abdurahmoniy Qur'onni o'qigan qorlarimiz oramizda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Mus'hafni ko'tarib yurish biroz mushkullik tug'diradi, ya'ni telefonga uni telefonga ishlab chiqarilgan versiyasi bo'lsa albatta qulaylik tug'diradi. 2018-yili Hasanxon Yahyo Abdulmajid mashhur qorlar tomonidan ushbu mushafni yaratib chiqarilgan. Yav Musaf haqida bir boshqatdan tushuntirishni boshlaymiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Andijon ustalari kanalining nomini Olam TV kanaliga o'zgartirdik. Olam TV kanali haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qanday kontent kutmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga yozinglar va javob qaytaramiz hammasiga. Xudo xolasa shaxsan o'zim o'qib chiqaman. Dasturni tushuntirishni boshlaydigan bo'lsak, birinchi o'rinda dasturchilarimiz muqaddimani birinchi o'ringa qo'ygan. Muqaddimada umumiy nima yozilgani haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Abdurahmon Qur'onni farqi qorilarimiz yaxshi biladi, ya'ni oyatlarni bir-biriga ulab o'qish haqida ma'lumot berilgani uchun shu narsani mashhur qorilar haqida bu narsaga nima degan hammasini yozgan. Lekin Hasan Yohiy Abdulmajidlar oyatlarni alohida-alohida o'qigani uchun ko'proq alohida o'qish tarafdori bo'lgan qorlarni misolini keltirgan ekan. Bu yerda umumiy o'qib chiqdim. Lekin oyatlarni ulab o'qish ham hurmat ko'rsatgan holda buni ham kim qaysi ko'rinishda o'qigan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda davom etishi yaxshi deb oxirida xulosa yasashgan. Bu albatta bu qorlarning nimasiga hurmat bo'ladi. Bundan tashqari kerak bo'ladigan narsa yana mushafda qo'llanilgan vaqt belgilari degan jay turibdi biroz tushgandan keyin ko'rsanglar bu narsa ya'ni oyatlarni ulamasdan alohida o'qiydigan qorilarimiz oramizda bo'lsa ya'ni ulab o'qish qoidasi qanday bo'ladi degan savolga mana bu joyda javob bo'lgan ya'ni har bitta oyatni tugashiga qanaqadir arab harf belgilari bo'ladi ya'ni mim to jim xuddi shu harflardan asosan tashkil topadi sod harfi ham bor orada za harflari ham keladi kamdan kam lekin xuddi xuddi shu harflar kelganda qanday munosabatda bo'lish kerak masalan mim bo'lganda alohida to'xtalish shart bo'lyapti xuddi shu narsani to'liq berib ketgan ya'ni ma'lumotni to'liq yetkazgan bu juda foydali bo'lgan chiqqanimizdan keyin bu yoqda bir yuz o'n to'rtta sura bor bir yuz o'n to'rtta suradan sizlarga aytadigan gapimiz albatta bu telefon dasturi deb beparvo bo'lmash kerak beparvo bo'lish albatta bu ham qur'on ya'ni bu narsani tahoratli ushlash kerak tahoratli o'tkazish kerak chunki ko'rgan bo'lsanglar qur'on albatta o'ngdan chapga o'qilgani uchun chapga ochsanglar keyingi sahifaga o'tganda ochilib ketilaveradi tushunarli narsa agar mana shu sahifani nusxalamoqchi bo'lsanglar ya'ni bosasizlarda tepasidagi u belgini bitta bosib qo'ysanglar oqarib qoldi ko'rgan bo'lsanglar ya'ni xuddi shu sura nusxalandi shu bilan xat cho'plarga chiqib qoladi ya'ni shu joyda yana xat cho'pga bosib davom ettirib ketishlar mumkin mana xat cho'p ketamiz mana amma surasi bosganimizda mana amma surasi chiqaveradi ya'ni bitta o'tkazgan ekan amma chiqadi shu dasturni shu narsasi bor ekan mana shu narsani mana shu sahifani sahifani qilsangiz keyingi sahifaga o'tib qoladi bitta o'tkazib boshlayverasizlar ya'ni qulayroq qilish uchun mana bu narsani hachchopga kirgizmagan bu narsani kirgizgan oqaryapti lekin bitta mayqa o'tib qolar ekan besh yuz sakson to'rtinchi sahifa ikkala yozuv albatta xalaqit beradi o'qishga ya'ni ekranga bitta bosib qo'ysanglar yo'q bo'ladi yana bitta bossanglar paydo bo'larkan bu albatta problema tug'dirmaydi menyularimiz ichida yana nima bor juzlar ya'ni poralar poralarni ichida qaysi poradan nechinchi pora nechinchi oyatidan boshlangan shu narsalar haqida ma'lumot bergan juda foydali bo'lgan suralarni ichida esa Makki necha oyatdan iborat madinada nozil bo'lgan shular haqida ma'lumot bergan Shu bilan dasturda deyarli hamma funksiyasi tugadi. Sahifaga o'tish funksiyasi yaratilgan. Bu yerda mana xohlagan sahifani bosib turib o'tishinglar mumkin. Masalan, terib turib ham o'tsa bo'ladi. 333 emas, 38-oyat kerak bo'lsa, shunga sahifaga o'tishni bossa, ya'ni musahda 338-betini ochib beradi. Yana xat cho'plar ichida eng oxirgi kirgan oyatingiz bo'ladi, ya'ni sahifasi bo'ladi. Ya'ni oxirgi kirgan sahifamiz Haj surasini 17-17 juz ekan 137-bet. Ya'ni hozir sahifa orqali o'tganimiz 38 bo'lgan 37-siga qaytib qoladi Qur'onning o'zini qoidasi bo'yicha dasturchiladi. Shu bilan dastur to'liq holda tugadi. Dasturchilarga yoqqan bo'lsa, описаниеga qandaydir yuklab olishni, ya'ni dasturni manzilini tashlab qo'yamiz. Play Marketdan yuklab olish manzilini tashlaymiz. dasturimiz kontentimiz yoqqan bo'lsa albatta bir dona like bosib olam tuvi kanaliga ulanib qo'yishni unutmanglar yana yana qanday kontent kutmoqchi bo'lsanglar albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar o'zim javob yozaman va sizlarni qiziqtirayotgan kontent haqida albatta video rolik qilib chiqishga harakat qilamiz sog' salomat bo'linglar yangi kontentlarda ko'rishguncha xayr